कैसे हैं आप लोग तो कैसे हैं आप लोग हेलो गाइस तो कैसे हो आप लोग आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि हम यूट्यूब पर टैग डालें और उससे व्यूज़ कैसे जल्दी जल्दी बढ़ें हमारे व्यूज़ और वायरल कैसे होए वो सब भी बताएंगे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो मैं अपनी स्क्रीन पर आ चुका हूँ देख सकते हैं आप लोग यूट्यूब यूट्यूब को आप लोग ओपन कर लीजिएगा उसके बाद आप लोग के ऊपर देखिए मैं अपने योर और वीडियो में गया था ऐसे करके तो योर और वीडियोस में गया तो फिर यहाँ पर मेरे को बहुत सारे व्यूज़ में से देख सकते हैं मेरे ऊपर वाले व्यूज़ में एक भी नहीं आया है और नीचे मैं स्क्रॉल करता हूँ तो आप लोग को बताता तो ये देख सकते हैं आप लोग तीन सौ व्यूज आए हैं यहाँ पर क्योंकि ये वीडियो मतलब ज़्यादातर देखे गए हैं और यहाँ बस पाँच सौ भी आए हैं तो आप लोग देख सकते हैं चलिए और बताता हूँ आप लोग को यहाँ नीचे तीन के आया है आप लोग देख सकते हैं फोर्टी सेवन ही से पाया क्योंकि ये वीडियो है ज़्यादातर हमारा शॉर्ट्स ही वायरल होता है इसलिए आप मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि शॉर्ट्स के अंदर ही हम लोग अपने इस वाले वीडियो को भी वायरल कर सकते हैं जो कि हम नया वीडियो बना ही वायरल करेंगे हम लोग पुराने वीडियो को हम लोग नहीं करेंगे तो पहले आप लोग एक काम कीजिएगा यहाँ पर आप लोग शॉर्ट्स यहाँ यहाँ पर आप लोग शॉर्ट्स को अपलोड कर दीजिएगा कुछ इस तरह से अपलोड होने के बाद आप लोग वहाँ पर जाइएगा उस वीडियो पर उस वीडियो के ना एडिट में जाइएगा यहाँ पर एडिट है ऑप्शन क्लिक कीजिएगा यहाँ बस टाइटल यहाँ बस डिस्क्रिप्शन यहाँ पर सारी चीज़ें आ जाएंगे तो आप लोग यहाँ से देखिएगा यहाँ पर टैग का ऑप्शन है यहाँ से टैग डाल सकते हैं आप लोग यहाँ नीचे जाकर यहाँ टैग डाल दीजिएगा जिस भी टाइटल के ऊपर आप लोग वीडियो बनाए वहाँ से टैग डाल दीजिएगा उसके बाद यहाँ डिस्क्रिप्शन में देखिएगा यहाँ भी वो टैग को वापस रीसेट कर दीजिएगा यहाँ पर भी डाल दीजिएगा वो टैग को पूरा जैसे कि मैं होली के बारे में बनाया था तो होली डाल दूँगा होली डाल दिया मैंने तो यहाँ पर सेंटर करे पर नीचे जाता है इसको नीचे ही जाने देना है हम लोग को तो ऐसे ही करके पूरा डाल दीजिएगा आप लोग फिर डाल जाएगा तो यहाँ सेव का ऑप्शन है सेव पर क्लिक कीजिएगा और एक चीज़ और सेटिंग बताता हूँ यहाँ पर एडिट पर जाएगा आप लोग यहाँ से क्या कीजिएगा डिस्क्रिप्शन पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पर हम लोग जो ये वीडियो हम लोग का मान लीजिए वायरल है ना तो फिर वायरल है तो फिर यहाँ पर हम लोग जाकर अपना लिंक लेंगे उस वीडियो का फेसबुक वाले का लिंक लेकर यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर देंगे तो फिर पेस्ट होने के बाद यहाँ जाकर सेव कर देंगे तो सेव हो जाएगा फिर जो भी हम लोग का देखेगा वीडियो जैसे ऐसे अगर चालू किया तो ऐसा ये शॉर्ट्स में जाएगा या तो इसमें भी आएगा वीडियो में तो यहाँ पर से ऐसे क्लिक करेगा तो डायरेक्ट उसी वीडियो में चल जाएगा देखिए ये वायरल वीडियो था मैंने ऐसे ही आप लोग बताने के लिए डाल दिया था कोई से भी वीडियो का लिंक तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से हम लोग वायरल भी कर सकते हैं और आप लोग एक चीज़ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग कॉपीराइट ना आने दीजिएगा और कॉपीराइट के ऊपर वीडियो बनाऊंगा इसके लिए आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा कि कॉपीराइट के ऊपर भी वीडियो बनाओ कैसे कॉपीराइट क्यों नहीं आना चाहिए कैसे नहीं आएगा तो उसके ऊपर भी मैं बना दूंगा आप लोग जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे चैनल को मोनिटाइज करा दीजिए जल्दी से जल्दी वन के करा दीजिए आप लोग की दुआ है जो वन के पर जाएगा Please share and subscribe.